كامل ازيك تمام تمام اخبارك الحمد لله امورك منيحة صحتك خير من ربنا كله تمام يا زلمة ارحمني هلكتني اجيب لك اثنين شهود اني منيح اختصر شو بدك اسمع اقول لك امس اتصل علي خالد من ابو خالد هذا جاركم اللي ساكن بالشقة اللي قصادكم بالبناية وقال انه راح يمر بالمختبر وسألته اي ساعة قال ما يعرف بالضبط عن شو تحاليل عاوز يعملها وكان بيسأل عن السير وكده ومتطلبات التحليل وحاجات فقلت انا اسألك بخصوصه عمليه محشور تحليه وطعميه